Hei, um, în seara asta vreau să-ți vorbesc despre a profita. Uite, sunt aici la Lupoaică și la cei doi uh, frați care uh, cărora le e foame și vor să mănânce, nu? Să sugă lapte. Ideea e că pentru mine a profita nu e deloc uh, într-un sens negativ. Este întotdeauna într-un sens pozitiv, adică înseamnă a avea nevoie. Cum ar fi să zic acești doi uh, frați profită de laptele lupoaicei? Nu știu, mi se pare aiurea, mie asta mi se pare a profita. uh, avea nevoie de ceva, ați exprima nevoia respectivă și dacă se poate să și obții acel lucru e super. Pentru mine a profita noi să e un sens uh, uh, românesc, foarte românesc dat lui a profita. Așa mi se pare mie ar trebui uh, scos sensul ăsta negativ pentru că poate de-aia românii sunt săraci aoleo, se gândesc tot timpul să nu profite de nu știu ce oportunitate. Nu, frate, profitați cât vreți. Tu cum ai putea improviza despre a profita? Ia uite cum profită frații ăștia. Așa vreau și eu. Ciao.